Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, вы снова на канале Корпус Выживания. Нередко бывает так, что носить набедренную кобуру не очень удобно, а нагрудная кобура перекрывает доступ к подсумкам на животе. Естественно, выходом является пояс. Однако и здесь бывают проблемы из-за не слишком удобного извлечения, особенно для людей ниже четвертого роста. Именно для таких случаев наша компания производит переходник-удлинитель. Переходник-удлинитель представляет из себя небольшую моле-платформу в 2 моля шириной с пластиком внутри Благодаря этому вы можете разместить кобуру на поясе, но ниже, чем обычно, что повысит комфорт извлечения. При этом переходник достаточно жесткий, чтобы не давать кобуре излишне болтаться. Также помимо кобуры вы можете разместить на переходнике и другие подсумки. Данные переходники во всех цветах, а также другое снаряжение вы можете найти на нашем сайте. И помните, качественная экипировка может спасти вам жизнь. Берегите себя и до новых встреч на нашем канале.